cuando vino Jesús igual que ahora. Os lo digo de verdad. Creer en las palabra de Dios. Era igual. Había grandes dominaciones. Fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, herodianos estaban allí. Grandes congregaciones. Pero eran torres de la fe, Y por eso el Señor Jesucristo no se metió en ninguna de ellas. Caminó solito. Predicó su palabra. Su fe los afectos de los hombres. Y él era el único que podía la vida y lo aceptaba y se burlaba y le decía demonios hasta que llegó yo hoy habéis visto muchos, muchas películas porque las han echado en televisión de Jesús pero fijaros vuelvo a decir después que el Señor predicó toda su palabra toda su verdad y dijo que Él era el camino hacia el Padre tuvo que morir ¿Sabéis por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestras maldades. Porque solo lo podamos hacer en vano el sacrificio de Jesús. Dios mío, qué pobre. Qué pobres somos nosotros, qué miserables, si desperdiciamos ese santo sacrificio del Hijo de Dios. Y cuando lo cogieron, reunió a sus discípulos y cuando le faltaba poquito para morir. Él lo sabía, porque él había glorificado al Padre ya, porque él había predicado su verdad, porque él no había cambiado ni una palabra de la verdad de Dios ni de la palabra de Dios. Reunió a sus apóstoles, escondidico por la noche, se tuvo que meter en una casa y allí dijo, cuánto y deseo ¿Cuándo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros, porque es la última Pascua. Y cogiendo el pan, lo bendijo y le dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros va a ser entregado. Y cuando hubo cenado, gozoso con sus discípulos, porque se tenía que ir al Padre. Y lo estaba enseñando. Cogió la copa, dio gracias la bendijo y la pasó a sus discípulos, diciendo, esta es la copa del nuevo pato, nuevo pato que este pacto es renovado porque el viejo ha sido criminal, porque los hombres lo han hecho criminal. Él dijo, nuevo pacto os doy sangre, tomar, perder todo de ella, porque esto es sangre, que por muchos va a ser derramada. No hagamos indigna esa sangre esa sangre purificadora, esa sangre limpia, esa sangre del sufrimiento de Jesús, esa sangre que dio por todos nosotros. lo la hagamos indigna. No la hagamos indigna porque es lo más puro que tenemos su propia sangre. Y en su sangre, todos aquellos hombres, aunque sean hojas jardineras, se aceptan su sangre. Son limpiados por su sangre. El veneno que tomaron de nuestros primeros padres en esa sangre de Jesús es el antídoto contra el veneno. Es purificado el hombre cuando acepta la sangre de Jesús. El sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Y así, Él. Lo he visto en películas porque sé que todo he visto en películas hoy en día. Él significó con sus apóstoles. Y después se fue al huerto de Gesemaní dijo en la tierra, con la boca pegada en el polvo, dijo, Padre, antes de que pase este Amén. Pero se acordó de todos nosotros y dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre, por haberte venido al mundo para hacer la culminación de tu obra. Amén. Y cuando fue la cruz dijo, a está torre Amén. que era un debilidades, lo venció con nuestras carencias en cuanto a alimentos, en cuanto a cansancio, en cuanto a todo aquello que tiene el hombre. y tendréis la vida eterna y tendréis la gloria y tendréis la corona y tendréis todo aquello que no hay tenido la tierra que han sido que sido atribulados que han sido malmurados que hay se han perseguido ahí se puso Jesús con ojos espirituales hermano valiente y todos vosotros con ojos espirituales se puede ver eso entrar en esta parte Os digo de verdad, termino con esta palabra ya, porque os puedo cansar. Aunque la palabra de Dios nunca puede cansar. Pero algunos son nuevos y se pueden cansar. Os digo que cuando un hombre entra en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, que lo purifica y lo limpia ya no hay odio en su corazón, ya no hay odio ni maldad, todo es bondad, todo es humildad, todo es sacrificio para sus hermanos y para sus hermanas, porque quiere ser digno de su maestro, el Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, que Dios sé que nos va a dar mucha bendición al grupo de Cristo. busques en el mundo. serlo desde ser